Escaraquiarunta, señor Ineiracata Gilata, Eugenio Vilca, coordinador Azocafito, Keita Camiscon Jamagilata, Valikpinaxal Portanumayapta, o Cameraki Gilata, Alberto Poma, presidente Azocafito, Keita, Hayayakipan Munata Gilanak. Gilata. Eh, Eugenio, kun jamás se chaca en Campi, producción toca en Tataski, acá eh, capital capitalera toquena. Vale, que un Upiñacas, Naira Patarun, acá televisión, hacia balis mahayak hawit afista ukat karoq kuitawayama wakunapa chatejana nakajame mantapja altiplano markatagi yunga suntu markaro karana buksaro taipi play en especial u karoja ha. kunapa chatej machana ka utjan altiplano 1950 o como 60 machana ka utjan nakaj mangat hakanya ru kai charo mando hap yunga markaro kan mangas ka arus hmm. katapta arusa yuk kavalusa tongko kuna katap kuna ajuri kuzana ka poyet kama aimaras karaktana aimaras karaktana Kuatkah Uka timbun katapta sitir kunaka kunak airon tapta mandarina naranja taki kunak airon tapta ukaru katapta kafe acu kafe acu kafe mm. he plantaran tapta uka nak ane uka he uka mo kafe tai pitak abs anis abs anis aki una nak acu acu ya planta priat pero uka kafe abali sumo acu ntoi entonces en 1982, 83, primero, ver, con Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia. manera katha asu kafe organisasi taipi play markan taipi ya. play kan asosiasion de kafe kultur taipi play ugna naga organisasi oh, to chenta o kamara naga ka kafe ru to ali pini hani kit ali ru khante kwat na naga khat ab organisas khanyane hmm. sar ba ib ik dar tas khanyan kafe ya ya pu ya cha khai churu naga kha kun ru dap kha mano de ora kulia kana kar hilana karuna naga kafe ya, kafe satas naga kha 15 a 20 cocaje, la lata. Cocaje. Entonces, aquí ucnanagajuit. Vacacionan hutan, guaynanagajta, guaynanagaj al altiplano tiro, nanagajuitan. Nanagaj zapat, el uniforme alta, como portan y pan, nanag uk. Ukaruja, 21 de junio, ma feria productiva Taipi Play marcan wakt epta, ukanoha a este a tatakirung, cuando tani Taquicasta, mancaña Taquicasta, huira takikasta achu ukuru uniste opaja kun hamasa ukar invito ait takir kamarus aka cha institution abi ayala upana karus humana karus invito arax mau takin port anib kham khayaro un hat produktur al konsumidor man ni hat tanawanyan khayar u kilat kuyaka nayaha invito apta ukuru takir akat lakara ataibi la pas markat ha, kha pusuran puriphata trans Trans Caranave, trans Milos de Norte, Ucawa mm, Terminal Minas camaras, Ucamaras Ipsunanaka Utjaraki Directo. Caranave marcar por inaja, Caranave marcar utki inao akat kayaroja, Caranave terminal por inesa, llévenme al parada de Taipi Playa, caranavi marcan cauque ataje su carporias canio, ukat sarjatavaneja maora por janta Taipi Playa marcar, kamao mm. por mi panjila kuyak. Ya, gracias eh, Coyaca, eh, kemarin ke ada periodista se eh, ya Ari Ayala, anak kalau mah curun ha invite apa itu akhirnya. pastanemsas, ¿no? Con jamás café manacacho eptasas, ¿no? Con jamás manacaja eh, exporta farakta, con jamás manaca café omaptasas, o sapito, cuatachaja, mm. canaja, manacaja, sumo manacaro, ah, ¿no? primero, eh, eh, piwa, ¿no? Mayor parte palapta. ก็พิงกันค่ะกับเพลงอัจฉริยะกับกับพลันตัสกับขันนงเหตุกะเนาะก็พิงกันค่ะยศก็มาก็พิงยินดีก็มาชอบบริการยินดีก็มาเกียรติแต่ไปเปลี่ยนมาคันค่ะมาสินเตลเซตพลันตัสอุทิศค่ะโอ้ก็อะไรเป็นครับสับปะรดมาคุยเจตัดอะไรเป็น Ο Κάπου είχε τα τάκωτα, η απέλχαπτο, η μαμάκινamp, και σπολπαδόρα, η σπολπαπτά, η οκάροκη fermentation, η οκάροκη fermentation, η αθλησίου, η αθλησίου, η αθλησίου, η αθλησίου, η αθλησίου, η αθλησίου, η Ukatharus tatste ukara para pasjala ki barato ki matarimas ko mayra ki kachi sa tao pija cemento ta suma basita ta ukaro kapia suma nistan tarima sa ka suma tarima ta ma kat ham kama suma lor tata ukatarima roja suma eh eh este hay un material material de este secadoras hasta campo han hasta el suma a 12% no mm. café seco café seco pergamino como se es pergamino la pasar acá la pas al como planta otra parquito por intanje Πασχαράκι σώμα, σώμα καμά και είχαν είπα κάποιο οργάνικο, σώμα καμάκι. Ο κανένας τα νύτα ήταν, ο τύπε τα νύτα ήταν και είχα προκάτω σαν τα μέχρι προκάτω, ακόμα έρεγε ασίτους, είχα αφήσει μακίνα, pair achuno ah, qarakino kunaka kunaka wa selecciono qlaq señora nakaq no kwa selecciona ta tharisino café orgánico exportable sataja mayaq no café orgánico arabica, no ¿O mm. okawa exportab thananakaja a Estados Unidos a Holanda a, a mm. Francia ¿no? O kan cliente na un chapit. Café materia prima, o que o mistway mayor parte. Para que hilata. O ka o cuat materia prima na ka amoy tap na ka ni wasa sinta. exportar materia prima. Acá acá mercado interno ha som hiwasaha café umhanya parque boliviana que taque umhanya thansa café saparato umasiptan ha café nes café yaki café cupacabana cani suma caraquite con los cafés como ya otra que cafés royales no ukana que ha hanio kam suma purito café ya para que ha Bolivia bolivia marcan umaikite Iwasaqa mayor parte haq export haqtano, ¿no? Chanakan exportani chaqa akep café orgánico suma prepart atacar akarhana ostja tres cucharas, ¿no? Café. Tres, tres cucharas. cucharas. Ya. Cuatja, quemsa cucharata cuatja usta umam barataña. Balaqit umampe, acá jama balaqtaita que termo hoti, ¿no? Con balaqtaita. Ya. cuatacar jarakta taja que ya asintata cinco minutos para que pan past o cuatro minutos que soy añarak o tas que café no acá es cierto ama eh, hermana periodista Gracias, hermano. ¿No? Aunque a ver, eh. Hilatan hilatanaka kauniris manak wal munapta kafesita ist umta sinane aka alwa kipana mair partha bolivia na kan han shakama no hmm. hanewa sinte kafes kafes wasan kafes suma achiat no Wata ha, depende a que hane kun asukarane ki saner ki kun mezcla ta ki sikunas. Purito. Café orgánico. Café orgánico. ¿no? Hiwasa depende gusto ha, a dejar azúcar um así, vas a Bolivia negra, ¿ah? bala azúcar um asiritano. Pero uh, gringo na ka Estados Unidos, ah, ah, con la copana que a camporito con más copana que ha, no mapkite con azúcar um hermano. Agradecerle querido hermano Alberto, hermano Bill, casi no me olvidaba. A ver el Gilata, Gilata Eugenio. Muchas gracias por habernos visitado a nuestro programa y delicioso, realmente muy delicioso el café eh, que es de Caranavi, así como lo señala en su tacita mismo, su Café, entonces vayamos a consumir este delicioso café. Muchas gracias hermano, hermano, vamos a estar... Eh, siempre junto a ustedes abriendo las puertas a la televisión, estamos para eso. Allá y aquí, pan, una Allá Mereka cerina kau kemawa ka hilatanaka piarus kip tawai tenu kamasti ni hutri 21 tahun junio ke sakara nabi markaro. Kamasaran ni hanyani arumantikut Anita.